Salut! Uite, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a activa. Uh, îmi amintesc de roboți care au butoane și dacă mi închipui că un om poate inventa un robot, îi poate inventa butoane și apoi fiecărui buton îi poate activa câte o însușire sau o personalitate sau orice. Nu că acum am început să fie uh, roboți de toate felurile. M-am gândit că aș vrea să-mi activez și eu astăzi ceva datorită unei ședințe super de coaching cu un prieten drag, căruia îi mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Tudor! Pentru că am fost la o conferință a lui Bill Walsh și mi-am luat o pauză mai mare în care discutat cu prietenul meu și m-a făcut să înțeleg că trebuie să-mi activez un buton pe care să scrie Dă-ți voie, Silviana. Dă-ți voie. El m-a activat. Gata. Uh, și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Sugă. Uh, ah, mă simt foarte bine. Pentru tine ce înseamnă a activa? Ciao!